there's the one my head, I. Eh? I walked into uh, that match with all the confidence as a very big dicked motherfucker. And uh, it wasn't about me showing disrespect to Okada at all, it's just I wanted to prove a point that being a junior heavyweight, I can hang with the heavyweights and I came so, so close to being the Rainmaker. I guess that's an accomplishment in itself. Maybe one day we'll do this again. Maybe. But for right now, I best head back to England, rest up, come back stronger, and put this junior heavyweight title on the map. Thank you very, very much, Okada, for the lesson. Bye. You know, it still feels actually quite weird. Uh, over two years ago, I was watching New Japan at home in England. And then I got to face Okada. And then because of that match, he brought me here. At the 46th anniversary, 46 long years of New Japan Pro Wrestling. And some British kid that's main evented it. That's an accomplishment in itself, I guess. I love this place so much. Oh, my neck though. Love you guys. Yeah. えー、岡田選手、今年もこの歴史的な日メイン締めくくられましたが、どんなおでしょうか。まあ、46周年終わったなと、また明日から47周年目、またどんな47周年になるのか、え楽しみに明日からまたやっていきたいなと思います。リング上でも言葉ありましたが、オスプレイ選手と久しぶりにシングルで向かい合ってみて、どんなことを感じましたか。 可愛いっすよプロレスへの愛情というのも姿勢を伝わって感じましたし岡田に対しての愛情っていうのも感じましたしそれをしっかり僕も愛で返したと返せれたと思います岡田選手自身の戦いもオスプレイ選手が相手ならではの動きというのも結構あったかと思うんですよまあすごいレスラーだなと 思います、オスプレイが新日本プロレスいればね当分安泰なんじゃないかなと思いますよそうではイーターコンチのタイトルマッチもありました IWGP チャンピオンとしてはその試合どんなふうになんか感じたことはありますかいやまあ見てないですねそんな他の試合に見てられるほど オスプレイってのは余裕じゃないと思いますんで、そんだけのレスラーですから。まあ、インターコンチはインターコンチで、US は US で、ネバーはネバーで、ニュージャパンカップはニュージャパンカップで盛り上げてくれたらいいんじゃないかなと思います。そのニュージャパンカップですが、岡田選手、チャンピオンとしてはどんな気持ちで待たれるというか、望まれるでしょうか。まあ 余裕で待っていてやろうかなと思いますもう待ちくたびれてんですよねこっちはもう何年ですかこのベルト取ることができない状態が続いている中で、うん、誰も本当に長い間やってますので待ってますこの俺を倒してくれる人が ニュージャパンカップ覇者でありますように、えーはあ、本当にオスプレイでも良かったんじゃないかなと思いますけどね、えー、そんぐらいの今日のオスプレイは勢いがありましたし、うん、まあオスプレイの方が勝てそうだったんじゃないって思われないぐらいニュージャパンカップ乗り上げてもらいたいなと思います。 改めてリング上でもありましたが、47周年目、その次の先に向けて、チャンピオンとして臨ります。まあまあ、47周年、まあ、本当さっきも言ったように、オスプレイがいれば、新日本プロレス、大丈夫なんじゃないかなと思いますし、別に俺が辞めるわけじゃないですけどね、ねまあ、オスプレイがいて、 大方がいるっていうことは新日本プロレスはオスプレイかける岡田神波を振りますね、えー、お金ですよオスプレイかける岡田イコールお金もうそんぐらいの2人が揃ってる今の新日本プロレス47周年ももっともっと先を見ていきましょうよ、えー、本当新日本プロレスのレスラーで いられることを誇りでプロレスラーっていうのを誇れるように新日本プロレスというかプロレス界を盛り上げていきたいと思ってますありがとうございました代表以上です2年前にこの体育館で岡田選手がケイオスのニューメンバーとしてースプレス選手にされあの紹介されたんですけれども、はい、あれから2年経って、まあ、チャンピオン同士であのシングルができたっていうことについてはいかがですかいや まあ、本当連れてきた甲斐があったなという感じですね。まあ、もちろん連れてきてはいおしまいじゃないですし連れてきてやっぱ大成功してほしい思いもありましたんでそんな中で IWGP ジュニアのチャンピオンになっただけでも嬉しいですしまたこういう舞台で46周年っていうもう二度とない大会なわけじゃないですか46周年っていうのはそういう大会の中で2人で戦えたっていうのは なんかいい思い出ですね2人としての、大丈夫ですかありがとうございました